ඩෙල්ෆ් පස් පුද්ගල ඝාතනයේ එක් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට එරෙහිව විසි පස්වනදා උතුරු නැගෙනහිර හර්තාල්. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත සම්මත වුණොත් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට බත්කන්නවත් කට අරින්න බැරිවේවී. දූෂිත හොර දේශපාලක්ඥීන්ට සහ උන්දල එක්ක එකගේ කන ඉහළම දූෂිත ව්‍යාපාරකීන්ට මේ එකම අනපනතකින්වත් හානියක් නැති බව අද ටෙලිවැකියෙන්. ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ හොඳම ගුවන් හා නාබුක කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කළ යුතුයි ජනපති කියයි. ප්‍රථම නවධානය දේශීය පුවත් වෙත. රටට ගැලපෙන ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණයකට කඩිනමින් යා යුතු බව මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරල පවසනවා. නැත්නම් භයානක ආර්ථික ප්‍රතිවිපාකවලට අනාගතයේ මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකි බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අප කළ විමසුමකට පිළිතුරු දෙමනුයි. රජය මුලසිට සඳහන් කරේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන එකට යන්න අවශ්‍ය නෑ කියලා. ඒත් දැන් විදේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නත් කලින් දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න හදනවා. මේට හේතුව කුමක්ද? රටේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය සඳහා රජයට හෝ මධ්‍යම බැංකුවට කිසිදු සැලසුමක් කිසිදු වැඩපිළිවෙලක් නොමැති බව. ඇත්තටම ඔවුන් විසින් IMF එක සහ මේ ණය හිමියන් වගේම මේ රටේ ජනතාව අතර අතරමැදියන් ලෙස පමණක් ක්‍රියා කරන බව තමයි මේ තුලින් පැහැදිලි වෙන්නේ. රජය හෝ මධ්‍යම බැංකුව විසින් නිශ්චිත ආකාරයට මේ ණය ප්‍රතිවිව ගත කරණය පිළිබඳව සැලසුමක් සකස් කරලා ඒ සැලසුම මේ රටේ ජනතාවට ඒ වගේම විදේශීය ණය හිමියන්ට ඒත් එක්කම IMF එකට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. නමුත් එහෙම දෙයක් සිදු වෙලා නැහැ කියන කාරණය තමයි අපිට මේ තුල නිශ්චිතවම පැහැදිලි වෙන්නේ. රජය කොහොමද දේශය ණය ප්‍රතිව්‍යවගත කරන්න හදන්නේ? මේ ණය ඇත්තටම රජයට ලබලා දීලා තියෙන්නේ කවුද කියන ප්‍රශ්නයට අපි පිළිතුරු බැලුවොත් ඒ තුල ඇත්තටම රටේ සමස්ත බැංකු පද්ධතිය තුළත් වෙනවා සේවක අර්ථාධික අරමුදල සේවක භාරකාර අරමුදල වගේ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන මේ තුළ ආයෝජන කරලා තියෙනවා ඊටත් අමතරව මහ බැංකුව මේ තුළ ආයෝජනය කරලා තියෙනවා දැන් මේ ප්‍රධාන කාණ්ඩ තුන තමයි මේ තුල මුදල් ආයෝජනය කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය කිරීම සිදු කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව රජයේ හෝ මධ්‍යම බැංකුව නිශ්චිත ආකාරයේ පිළිතුරු සැපයීමක් සිදු කරන්නේ. නමුත් ඔවුන් සඳහන් කරනවා මේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සඳහා නැවත සකස් කිරීමේදී ණය නැවත සකස් කිරීමේදී මධ්‍යම බැංකුව සතු භාණ්ඩාගාර බිල්පත් පමණක් තුලින් ඒ දේ සිද්ධ කරනවා කියලා ඒ වගේම භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කරවලට යනකොට ස්වේච්ඡාවෙන් දේශීය ණය ප්‍රශස්තීකරණයක් කරා ගමන් කිරීම සඳහා බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක සඳහන් වෙනවා. ඇත්තටම දැන් මේ කියන කාරණා දෙක රජයේ ණය ප්‍රතිවිවගතකරණය තුල ඉදිරිපත් කරන මූලික තර්කයට පරස්පර විරෝධී තර්කයක් මේ තුල තියෙනවා. මේ ණය ප්‍රතිවිවගතකරණය නැවත සකස් කිරීම පිළිබඳව රජය හෝ මධ්‍යම බැංකුවට තාම කිසිදු ඉලක්කයක් නැහැ. මෙවැනි තත්ත්වයක් අපේ බැංකු පද්ධතිය ඇතුළු සමස්ත ආර්ථිකයට කෙසේ බලපායිද? ණය කපා හැරීමකට හෝ පොලි අනුපාතය අඩු කර ගැනීමට යනවා නම් ඒ තුල රටෙහි ද්‍රවශීලතාවය සම්බන්ධයෙන් යම් ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ණය ගෙවන කාලය දීර්ඝ කර ගැනීමට උත්සාහ කරනවා නම් එය රටෙහි අනාගත ණය බර තවත් ඉහළ දන්වා ගැනීමට හේතු වෙන්නට පුළුවන්. දැන් අපේ රටේ ආර්ථිකය ක්‍රමක්‍රමයෙන් හැකිලෙන ආර්ථිකයක්. ඉතින් මේ හැකිලෙන ආර්ථිකය තුළ අනාගත ණයබර වැඩි කර ගැනීම කියන කාරණය තරම් යෝග්‍ය දෙයක් නෙවෙයි කියන දේ තමයි අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අපේ රටේ පවත්න ප්‍රධාන මේ ණය ගැටලුව අනාගතය කරා මාරු කිරීම. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය ඇත්තටම සිදු කළ යුත්තේ කෙසේද? ඊය ණය හා විදේශීය ණය නැවත සකස් කිරීම හෝ ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය කියන කාරණය සමගාමීව සිදු කරන්නට ඕනේ. මෙය එකක් ඉවර කරලා අනිත් එකකට යෑම නෙවෙයි සිද්ධ කරන්නට ඕනේ එකිනෙකට සමගාමීව මේ දේ සිදු කිරීම සඳහා රජය හා මධ්‍යම බැංකුව ක්‍රියා කළ යුතුයි. ඒ තුලින් තමයි රටට වඩාත් වාසිදායක ක්‍රමවේදය කරා අපිට යන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. රටේ සමස්ත ණය ප්‍රතිවිවගත කරණය සඳහා ඇත්තටම පවතින විකල්පයන් මොනවද කියන ඒවා පිළිබඳව අපි හඳුනා ගන්නට ඕනේ. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව හේතුවෙන් මෙරට පරිසරයට සිදූ හානියට වන්තිල්ලා සිංගප්පූරු අධිකරණයකදී හෙට නඩු පැවරීමට නීමත බව වාර්තා වනවා. සිංගපූර්වේ ලියාපදිංචි එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව කොළඹ වරාය අසලදී ගිනිගෙන මුහුදුබත් වුණේ දෙදහස් විසියකේ මැයි මාසේදී. සති දෙකකට ආසන්න කාලයක් ගිනිගත් මෙම නැව අවසානයේ මුහුදුබත් වුණේ මෙරට පරිසර පද්ධතියට අන්තරායකර ද්‍රව්‍ය රැසක් මුදාහැරීමෙන් අනතුරුවයි. නෞකාව ගිනි ගැනීම නිසා සිදූ පාරිසරික හානියට වන්දි ලබා ගැනීමට නඩු පැවරීම කඩිනමින් පහසුවෙන් සිදු කළ යුතුව තිබුණත් බලධහරින් ඒ පිළිබඳ සිය අවධානය යොමු කිරීමට කල්ගතවීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ශව රැසකින් චෝදනා එල්ල වුණා. මෙවන් පසුබිමක නෞකාව ගිලියාමෙන් සිදූ පරිසර දූෂණයට වන්දි ඉල්ලා එම නෞකාවට එරෙහිව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සිංගපූරු අධිකරණයක හෙට නඩුවක් ගොනු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂගෙන් අප කළ විමසීමකදී ඔහු මේ තහවුරු කළා. බොහෝ කාලයක් වගකිව යුත්තන්ගේ අවධානයට ලක් නොවූ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව සම්බන්ධයෙන් අප සිය සුනියත ටෙලිවිෂන් ටෙලිවකි හරහාද අවස්ථා කිහිපයකදීම රටට තොරතුරු අනාවරණය කළා.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 වෙන වෙනුවෙන් ටෙපා හොඳේ. හෙරොයින් කිලෝ එකසි අනු හයක් ආනායනය කිරීම ඇතුළු චෝදනා එල්ල වී සිටි විත්තිකරුවන් පස් දෙනෙකු නිදස්කොට නිදහස් කිරීමට කොළඹ ත්‍රිපුත් කළ මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල පසු කියදා තීන්දු කරන ලැබවා. එම තීන්දුවට එරෙහිව අභ්‍යාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නීතිපතිවරයා තීරණය කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. දෙදහස් දහනවේ වසරේ අප්‍රේල් මස විසිතුන් වනදා ත්‍රිකුණාමලය සිට කිලෝමීටර් හාරසියක් පමණ ඈත ජාත්‍යන්තර මුහදේදී මත්කුඩු කිලෝග්‍රෑම් එකසිය අනූහායක ප්‍රමාණයක් නාවික හමුදා විසින් අත්තරංගුවට ගනු ලැබවා. එම මත්කුඩු ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියදී සැකකරුවන් පස් දෙනෙකුද සිය භාරයට ගැනීමටයි නාවික හමුදාව කටයුතු කළේ. අන්තරුව නීතිපතිවරයා කොළඹ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ ඊට අදාළව අධිචෝදනා ගොනු කරනු ලැබවා. එය ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ ගොනු කරන ලද ප්‍රති ප්‍රථම මත්කුඩු නඩුව වනවා. එ අනුව අදාළ සිදුවීමෙන් වසර හතරකට පසුව එනම් පසුගිය අප්‍රේල් හය වනදා ආතිත්‍ය පටබැඳිගේ මංජුල තිලකරත්න සහ මහේන් වීරමන් යන ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල විසින් එම නඩුවේ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කළා. එහිදී තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් විනිසුරු මඩුල්ල සඳහන් කළේ විත්තිකරුවන්ට එල්ල කර තිබූ චෝදනා පැමිණිල්ල විසින් සාධාරණ සැකයකින් ඔබට ඔප්පු කර නොමැති බවයි. එ අනුව එම විත්තිකරුවන් පස් දෙනා නිදොස් කොට නිදහස් කිරීමටයි ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල එදින නියෝග කළේ. කෙස එසේ වෙතත් අප්‍රේල් 6 වනදා කොළඹ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල විසින් ලබා දුන් එම තීන්දුවට එරෙහිව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නීතිපතිවරයා තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා. එම අභියාචනය ඉදිරි දිනවල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ගොනු කිරීමට නියමිතයි. යාපනය ඩෙල්ෆ් දූපතේ නිවසක් තුළ පස් දෙනකු කපා කොටා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් එක් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නීතිඥ නිහල් තල්දුව පවසනවා. සැකකරු සන්තකයේ තිබී රත්රං ආභරණ ජංගම දුරකථන සහ තවත් භාණ්ඩ තොගයක් සොයාගත් බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. යාපනය ඩෙල්ස් දූපතේ මාබේලි ප්‍රදේශයේ නිවසක් තුළ කාන්තාවන් තිදෙනෙකු සහ පිරිමි පුද්ගලින් දෙදෙනෙකු කපාකොටා ඝාතනය කර තිබුණා. එම ඝාතන සිදුවීමේ සැකකරුවෙකු ඊයේ රාත්‍රියේ පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත් බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නීතිඥ නිහාල් තල්දුව පවසන්නේ. අත්අඩංගුවට ගත් 51 හැවිරිදි මෙම සැකකරු පුන්කුඩිතුව ප්‍රදේශයේ නිවසක සිටියේදී සොයාගත් බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ. ඩෙල්ප් දූපතේ සිට කයිට්ස් දක්වා බෝට්ටුවල ගමන් කරලද පුද්ගලයන් සම්බන්ධව අවධානය යොමු කළා සැකකරුවෙක්ව හඳුනාගත්තා. ඒ සැකකරුව පොලිසිය ලූබැඳ ගියා ඊයේ දවස පුරාම. ඒ අනුව ඊයේ රාත්‍රී අත්අඩංගුවට ගත්තා සැකකරු අයයි දැනට අපි සැක කරන පුද්ගලයා. ඔහු වයස අවුරුදු 51ක පුද්ගලයෙක්. 2019 වර්ෂයේ ජර්මනියේ සිට ඔහු පැමිණ තිබෙනවා. මේ පුද්ගලයා ජර්මනියේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවයෙන් පුද්ගලයෙක් බවට තමයි තහවුරු නොවුතරතුරුලික් කියන්නේ. ඒ වගේම ජර්මනියෙන් ඔහු පිටුවහල් කර බව බවටත් තහවුරු නොවතරතුරු තිනවා මේ පුද්ගලයා ලංකාට ඇවිල්ලා ස්තර පදිංචි ස්ථානයක් නොමැතිව විශේෂයෙන්ම කයිඩ් සේවගේම පුංකුඩුතිව් වැනි දූපත්වල ඔහු සිටි බවට තමයි තොරතුරු තියෙන්නේ වගේ මොහු මේ නිවසේ ඉදින සිටි බවටත් දැනට තොරතුරු අනාවරණය වෙලා තියෙනවා තඩංගොට ගැනීමේදී අනාවරණය වුණා මේ පුද්ගලයා මේ මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් සිදු කරලා තියෙන බව මේ පුද්ගලයා බාරය තිබිලා සොයාගන්ට හැකියාව ලැබුණා රත්රන් මාල තුනක් වලලු ජෝඩු දෙකක් වගේම තනි වලලු එකක් තිබුණා මුදු අටක් පෙන්ඩ පෙන්ඩන් එකක් රත්තරන් කරාම්බු එකක් ඒවගේම ජංගම දුරකථන දෙකක් මෙම ජංගම දුරකථන දෙක මෙම නිවසේ පුද්ගලයන්ගේ බවට අපිස් දැනට සැක කරන ලබනවා ඒවගේම සාරි සහිත ගමන් බෑගයකුත් ඔහු බාරය තිබිලා සොයාගත්තා මේ සාරිත් එම නිවසෙන් මංකොල්ල කන්න ඇති බවට තමයි සැක කරන්නේ කෙසේ වුවත් මේ පුද්ගලයා යම් කිසි ආකාරයකින් මේ රත්තරන් වටිනා කියන බාණ්ඩ මංකොල්ල කෑමේ අරමුණින් මේ සිදු කරන්නට ඇති බවට තමයි පොලිසිය සැක කරන්නේ කෙසේ වුවත් මීට සම්බන්ධ වෙච්ච තවත් සැකකරුවන් ඉන්නවද ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා කයිට්ස් ගරු මහිත්‍රාත් අධික අධිකරණයට මේ සැකකරු ඉදිරිපත් කළා. රඳවා ගැනීමේ නියෝග ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු සඳහා. උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ලබන අඟහරුවාදා හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් සංවිධානය කර තිබෙනවා. ඒ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට එරෙහිව සහ තවත් එල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමිනුයි. ලබන විසි පස් වනදා උතුරු නැගෙනහිර පළාත දෙක තුළ හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ත්‍රස්ත විරෝධී පනත ඇතුළු දෙමළ ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලු කිහිපයක් මුල් කරගනිමිනුයි මෙම හර්තාල් ව්‍යාපාරය පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත්තේ. දෙමළ ජාතික සංධානය ඇතුළු උතුරු නැගෙනහිර දේශපාලන පක්ෂ එක්ව මෙම හර්තාල් ව්‍යාපාරය සංවිධාන කර ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශානක් කියන් රාසමාණික්කම් පවසන්නේ. දෙමළ 25 වෙනිදා උතුරු නැගෙනහිර දිස්ත්‍රික් කාටේම හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් අපි ආරම්භ කළ තියෙනවා මේට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතුව ප්‍රතිත්‍රස්තවාදී පනත කියන පනතක් එදා දවසේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වෙන නියමිතයි කියන ආරංචි ලැබීම නිසා මේ හර්තාල් ව්‍යාපාරයේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශාල වශයෙන්ම වෙළඳ සංගම් මේ කඩ විවෘත නොකරන බවත් ගමනාගමනයට CCTV වගේ ආයතන ගමනාගමනය සපයන නොවන බවත් පාසල් ඒ වගේම රජයේ ආයතන උතුරු නැගෙනහිර දිස්ත්‍රික් 8ම අක්‍රීය වන විදිහේ හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් කරන්නේ සැබෑ ත්‍රස්තවාදය මර්ධනය වෙනුවට මාධ්‍ය ඇතුළු විවිධ කණ්ඩායම් පාලනයට ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ඉදිරිපත් කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වේරවංශය පවසනවා. ඒ අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමුණුයි. අපි පිළිගන්නවා රටකට ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනතක් ඕන ලෝක හැම රටක මෙහෙමයි. අපි කියන්නේ නෑ එහෙම ත්‍රස්තවාදය සම්බන්ධ සුවිශේෂී පනතක් ඕනේ නෑ ඒක ඕන. හැබැයි ඒකින් ඒ ත්‍රස්තවාදය සම්බන්ධ සුවිශේෂී පනතේ දැන් මේ තියෙන ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතේ ත්‍රස්තවාදියෙක් අත්තරංගුට ගත්තු ගමන් එයාගේ ළඟම ඉන්න ඥාතින්ට දැනුම් දෙන්න ඕන. ඊළඟ මානව හිමිකම් කොමිසමට දැනුම් දෙන්න ඕන. උසාවියට කියන්න ඕන. ඒතකොට ත්‍රස්තවාදියට හොඳ රැකවරණයක් මේකෙන් දීලා තියෙනවා. මේකේ අර ත්‍රස්තවාදය කියන එකට එහා ගිය සාමාන්‍ය ජන සමාජයේ අදහස් පළ කිරීමේ අයිතිය කොල්ල කෑල්ල කන ප්‍රතිපාදන තියෙනවා වගන්ති තියෙනවා. ජනාධිපතිවරයාට අතිශය විශාල බලයක් දීලා තියෙනවා. ඒක අපි කියන්නේ ඒවා ඉවත් විය යුතුයි. ඇත්ත ත්‍රස්තවාදයක් තියෙනවා නම් රටක ඒක පාලනය කරන්න විශේෂ නීති ඕනේ. එහෙම නැහැ කියන මතය අපි නැහැ. හැබැයි මේකේ ත්‍රස්තවාදියෙක් ගත්තම නියම ත්‍රස්තවාදියෙක් ගත්තම ටක් ගාලා මානව හිමිකම් කොමිසමට කියන්න ඕන. උසාවියට වාර්තා කරන්න ඕන. ළඟම ඥාතියට දන්වන්න ඕන. ඒ ඒ අතින් ත්‍රස්තවාදියාට සෑහෙන රකවරණයක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි ත්‍රස්තවාදයට රුකුල් දෙනවායි කියන අර්ථකථනය පිට මාධ්‍ය ආයතන මාධ්‍යවේදීන් ඕන කෙනෙක්ව ඉරේ දාන්න පුළුවන් බීතියක් මෙතන ඇති කරලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ ඒකයි නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. ඒක නිවැරදි නොකර මේ පනත ගෙනාවොත් ඒකට විරුද්ධ බිය යුතුයි සහ ඒක පරාජය කරන්න පාර්ලිමේන්තු තුළ කටයුතු කළ යුතුයි කියන එක අපේ ස්ථාවරය. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාරක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අදලියන්නේ දෙසිය හැට දෙවැනි ටෙලිවැැකිය. අද වන විට ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ගැන ජාතිකසේම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේත් විරෝධය දිගින් දිගටම එල්ලවෙන්නට පටන් අරන්. ඇමරිකාව සමස්ත යුරෝපයම සහ බ්‍රිතාන්‍යත් මේ පනත එපා කියන එක පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මල්වතු අස්ගිරී මහනායක ස්වාමින් වහන්සේලත්න් මේ පනතේ ඇති භයානකකම පෙන්වා දෙමින් ජනපතිට ලිපියක් ලියලා තියෙනවා. එහි මෙසේද සඳහන් වනවා. නව පනත් කෙටුම් පතෙහි ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳ අන්තර්ගත වන පුළුල් හා ගැටලුකාරයේ නිර්වචන හේතුකොටගෙන සාමකාමී විරෝධතා දැක්වීම පවතින රාජ්‍යපාලනයේ අඩුපාඩු පෙන් පෙන්වාදීම වැනි ඕනෙම ක්‍රියාවක් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් ලෙස අර්ථ දැක්වීමට ඉඩ ඇති කියලා නේද. දැන් ඇමරිකාව බ්‍රතාන්‍ය සහ ඔය යුරෝපා සංගමයේද මේ පනත හරහා ජනතා අයිතිවාසිකම් මර්ධනය වන්නට හැකි බව ඉතාම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. එසේ වුවහොත් ඔය GSP ප්ලස් සහනය පවා නැතිවෙන්ට පුළුවන් කියන අනතුර තියෙනවා. එක තමයි ඇත්ත. මෙම ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට කාදිනල් හිමිද ප්‍රසිද සිද්ධියේ සිය විරෝධය පළ කළා. හැබැයි අද වන විට මේ පනත පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන එන බව තමයි අධිකර නැමති විජේදාස රාජපක්ෂ නිරන්තරයෙන්ම ප්‍රකාශ කරන්නේ. බොහෝ විට මේ පනත ලබන විසිහායවනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. දැ මේ පනතට එරෙහිව මේක පරද්දන්ට මේ වන විට මහා සන්ධානයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින බවකුත් දක්නට පිළිවන්නේද. ඊට විපක්ෂනායක සජිත් අනුර විමල් ඩලස් ජියල් හකි රකීම් උදය සුමන්තිරන් මනෝ ඇතුළු පිරිසක් එකට එකතු වේවි කියලා විශ්වාස කරන්නට පුළුවන්. දැන් අපේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ ප්‍රාමාණික දැනුමක් ඇති ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය ජයම්පති වික්‍රමරත්න පවා. මේ යෝජිත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත පතුරු ගහලා තියෙනවා. ඔහු අද පොත් පතකට කියලා තියෙනවා මේ පනත මූලික අයිතිවාසිකම් වලටත් පරමාධිපත්තියටත් පටහැනී කියලා. දැන් ඇත්තටම ඔය අපරාධයක් සම්පූර්ණ වෙන්න නම් කාරණා දෙකක් ඉටුවෙන්ට ඕනෙන එක තමයි නීතියේ සාමාන්‍ය අර්ථ දැක්වීම අර්ථකතනය මොකක්ද එක එක තමයි වැරදි චේතනාව වැරදි චේතනාව හරිද දෙක තමයි වැරදි ක්‍රියාව මේ දෙකම එකතු වුණහම තමයි අපරාධයක් සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැත්තං එක අපරාධයක් බවට පත්වෙන්නේ දැන් මේ අලුත් පනත ඇතුළේ වැරදි චේතනාවක් ඒ කැනෙ වැරදි සිතවිල්ලක් පවා අර්ථ දක්වලා තියන්නේ මහ පුළුල් විදිහට මේක ගැන මීට පෙරත් අප ටෙලිවැකි දෙකක සඳහන් කලා. ඒක ඇනේ වැරදි චේතනාවකට මහ පුළුල් අර්ථකතනයක් දුන්නහම ඒක එකම අපේක්ෂාව රජයට විරුද්ධව කට හෙලෙව්වොත් හරිද කට හෙලෙව්වොත් වාක්‍යයක් ලිව්වොත් ඇ ත්‍රස්තවාදිය කරලා අල්ලගෙන ගිහිලා හිරේදානක අවුරුදු දායකට පාලෝකට විස්සකට දාන්ට හදන එක ආයේ මේ වෙන මුකුත් නෙමේ වැරදි චේතනාවටත් මහා පුළුල් අර්ථකතනයක් දෙන ගමන්ම වැරදි ක්‍රියාවට ඒ හා සමානම අර්ථකතනයක් මේ පනත ඇතුළේ දීලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හටගත්තොත් මිනිමැරුම් බැනි අපරාධ මේ විග්‍රහය ඇතුළටම දාලා තව මරු කෑලි ටිකක් ඇතුල් කරලා තියෙනවා. මොකක්දේ ආණ්ඩුවේ ගමනාගමන කටයුතුවලට යටිතල පහසුකම්වලට අත්‍යවශ්‍ය සේවාවලට බාධාකළොත් ත්‍රස්තවාදයට ඇතුල් වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් ආයේ මේ කියන හැටියට උද්ඝෝෂණ වැඩවර්ජන ඈ ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන එක බොරු. හොඳේ. මොකද අත්‍යවශ්‍ය සේවා නම් කිරීමට ජනපතිට බලය තියෙනවා. හරිද දැ මේ හදන්නේ ඔය මේ හමුදාව ප්ලස් පොලිස් සිහින රාජ්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මුල් අඩිතාලම දාන්ට කියනක තමයි හොඳටම බැලුහාම පේන්ට තියෙන්නේ හරද දැම් මේ පනත් කෙටුම් පත ගැන අධිකර නැමති විජදාස රාජපක්ෂ මහනාහිමිවරුන් හමුවේ මොකක්ද කිව්වේ ඔන්න අහන්නකෝ මානක්ෂංශ අපි අද මෙතන මේ ආණ්ඩු කරාට ඒට විතට වෙන කවුරු හරි ඒක අපි හැමදාම අල්ලගෙන ඉන්න ඕන එකක් නෙවෙයි අපි අනිත් එක මේ බලින් ගත්ත ආණ්ඩුවක් නෙවෙයි ඔබ ඔබතුමාලටත් ඕක බලපාන්න kita kita malapan mereka mereka අපේ බෙල්ල කපාගන්න නීතිගේ එන්න තරම් අපි මෝඩ නෑ. ඒ කියන්නේ අපිත් දවසක විපක්ෂයට වැටෙන්ට පුළුවන්. එදාට මේ පනත අපට විරුද්ධවත් පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්නේ එහෙම භයානක පනතක් ඉතිං අද අපි සම්මත කරගෙන හෙට අපේ ගෙල අපේ අතින්ම සිඳගන්නවද අපේ හාමුදුරුවණී කියලා ඒකනව යැහුවෙනේද එකට අපිට ඇත්තේ බොහොම සරල උත්තරයක් හරිද මේ රටේ මොන අනපනත් නීතිය සාපරාධි අපරාධ සිවිල් නීදී අපරාධ නීති මේ මොනවත් ඒවා තිබුණත් ඕව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඔබේ පැලැන්තියට නෙවෙයි. ඇමති විජේදාසල අයිති වෙන්නේ එක්තරා ඉහළ පැලැන්තියකට. අපේ රටේ අදට ඇති නීති යටතේ. කුදලගෙන ගෙහිල්ල කූඩු කරපු එක දේශපාලනක්ඥයෙකුගේ හෝ ඉහළ පැලැන්තිය ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ නමක් කියන්න බලන්න එකට හොඳම උදාහරණය වෙඩිමකට සිංගප්පූරුගිය අර්ජුන් මහින්ද්‍ර. අද වෙනකන් ඉන්න තැන හොයාගත් අදනේද මිනිහනිකං හරියට මහසාගරයට වැටුණු අල්පනෙත්තක් වගේ ඉදිකටුවක් වගේ. වගේ මේ පනත් ගේන්නේ ජනතාවගේ ජීවිත රකින්න දේපල රකින්න කියන මේ අයිසින් පාර පෙන්වට ඇතුළ වෙනස් මේ කුමන පනතකට හෝ අයිති නැති පැලන්තියක් ක්‍රියාත්මකයි. මේ රට තුළ අද පවතින්නේ අන්ත දූෂිත දේශපාලන ප්‍රභූයයි කියාගන්නා පිරිසක් සහ ඒ පැලැන්තියත් එක්ක එක ගෙයි කන අන්ත දූෂිත ඉහළම ව්‍යාපාරිකින් කීප දෙනෙක්. හරද මේ අය අත තමයි මේ රට තියෙන්නේ. මේ අන්ත දූෂිත දේශපාලන පැලන්තියට හා එක ගෙයි කන අන්ත දූෂිත ඉහළම ව්‍යාපාරිකෙන්ට කුමන රජයක් බලේ තිබුණත් කිසිදු හානියක් වෙන්නේ නෑ. එදා වුනෙත් නෑ අද වෙන්නෙත් නෑ හෙට වෙන්නෙත් නෑ කියලා තමයි කියන්ට තියෙන්නේ. මේ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ගේන්නෙත් සම්මත කරගන්නෙත් මේ රටේ පොදු ජනතාවගේ සුභසිද්ධියට කියන මිත්‍යාව මවල ඒ ප්‍රහසනය ඇතුළේ තමයි ඇත්තම කිව්වොත් මේ වැඩේ කරගන්ට හදන්න. අපට හන්න තියෙන එක ප්‍රශ්නයයි. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යස්ථාවට සංශෝධන විසි දෙකක් ගෙනාවනේ නේද ජනතාවගේ සුභසිද්ධියටනේ ගෙනාවේ නේද? එහෙමනම් ඔය 22කින් අපට අත් වූ රටට අත් වූ සෙත කියන්නකො බලන්න පුළුවන් නම් නේද? හොඳට මතක තියාගන්න. මේ පනත සම්මත කරගත්තොත් බත් කන්නවත් කට අරින්න බැරි වේවි. ඔව් ඒ කට අරින්න බැරි වෙන්නෙත් මේ අපිට මිස මේ දූෂිත හොර දේශපාලන ප්‍රභූයයි කියාගන්නා උදවියට හෝ උන්දලත් සමග එකගෙයි කන ආ ඒ ඉහළම දූෂිත ව්‍යාපාරිකින්ට නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට බත් බැරි නම් නැත්තම් රටකන්න වනත් ඕන වෙලාවක ඔය කට ඇරෙනවා. අපට තමයි අන්තිමට බත් කට කන්නවත් කට ඇරගන්ට බැරිවෙන්න කියන එක මතකතියාගන්ට කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ හොඳම ගුවන් හා නාවක කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කළ යුතු බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ඒ කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවති කොළඹ උතුරුවාරාය තිස්වන අවුරුදු සැලැස්ම එළිදැක්වීමේ උත්සවයට එක්වෙමනුයි. Our intention to make Sri Lanka an ARC hub. Sri Lanka has to think of the future. What we will do in the next 25 years. We have to look at the developments in India, in Bangladesh, in Iran, the total Makaran coast, in assessing the role that Sri Lanka has to play as a hub. we have to think now of what the development should be. The SLPA and the consultants have given us a report on the uh, feasibility of the North Port. We have to remember one thing only that what is going to take place in India, what's the development in Pakistan, and what's the development going to be in Iran. Those three will decide the capacity. By 2050, India will be the most populous country in, in the world. From 1.4 billion, it will be up to 1.7 billion people. The industrialization of India is going fast, especially in some areas. රාජ්‍ය ආදායම උදෙසා දුටු දුටුදේ විකුණන ප්‍රතිපත්තියක ආණ්ඩුව නිරත වී සිටින බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. රටේ සම්පත් කුණුකොල්ලයට විකිණීම ජාතික අපරාධයක් බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ වත්මන් රජය පෙන්වන්න හදනවා IMF ගිවිසුම මේ රටේ සියලුම ප්‍රශ්නවලට තිබෙන එකම ගිවිසුම හැටියට. රාජ්‍යාදායම උදෙසා දුටු දුටු දේ විකුණන ප්‍රතිපත්තියක අපි නියලිස්ට්. මේ රජයට තියෙන එකම විසඳුම කුණු කොල්ලෙට ජාතික දේපල ජාතික සම්පත වෙන්දේසි කිරීමයි. විකුණා දැමීම. ඉවක් බවක් නැතුව ප්‍රතිපත්තියක් නැතුව වැඩපිළිවෙලක් නැතුව මාර්ග සිතීමක් නොමැතිව මේ කරන මහා විකිනිල්ලේ සූදුව අපි දකින්නේ ජාතික අපරාධයක්. විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා දූෂණ විරෝධී පනතක් ගෙනෙන්නට සූදානමක් තිබුණා. ඒ පනතට පෙර ඒ සිදුවුණු විනාශයන් වලට මොකද රජයේ ප්‍රතිපත්ති. පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා හරහා හෙළිදරව් වූ ඒ විවිධ අක්‍රමිකතාවයන් වලට ඇයි විභාගයක් ඇයි පරීක්ෂණයක් ඇයි ක්‍රියාමාර්ගයක් ඒ තුලින් රටට අහිමුණු ඩොලර් ටික අපේ රටට ලබාගත් අපේ රටට ලොකු හයියක් නේද? ඇයි මේ රට බංකොලොත් කරපු කාබාසීනියා කරපු ඒ කණ්ඩායමට විරුද්ධව මේ රජය කටයුතු නොකරන්නේ? මේක හැමදෙනාටම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මේ IMF රතිඤ්ඤා සූදු කෙලිය තුල රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වෙන්දේසි කෙලිය. වෙන්දේසි සූදුව. අපි සූදානම් නැහැ. මේ රටේ මහජන දේපල මහජන සම්පත අනවශ්‍ය ලෙස තුට්ටු දෙකට පිටරැටියන්ට සහ දේශීය ගජමිතුරන්ට විකුණා දැමීමේ ක්‍රමයක් නැතුව වැඩපිළිවෙලක් නැතුව රටේ සම්පත් විගුණා දැමීමේ මේ ක්‍රමය විත්තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එයට විරුද්ධව පිළැගී සිටිනවා. රටේ වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඇසුණු කතා දැන් මේ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතේ දැන් බලන්න මාධ්‍යර චෝදනා කරනවා. හැබැයි මේ පනත සම්මත වුණොත් මාධ්‍යර චෝදනා කරනවා විතරක් නෙවෙයි. මාධ්‍යවේදීන් මාධ්‍ය ආයතන ත්‍රස්තවාදීන් හැටියට අරගෙන අවුරුදු 20ක සිර දඬුවමකුත් දෙන්න පුළුවන්. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ වන්දිය ලබා ගන්න ওই තරම් උනන්දුවක් තියෙනවද මේ පනත ඉදිරිපත් කරනවා වගේ? නෑනේ. දැන් අපේ රටේ අධිකරණ අමාත්‍යවරයා විදේජාස රාජපක්ෂ මහත්මයා කියනවා මේ නෞකාවේ වන්දිය සම්බන්ධයෙන් අපේ රටේ සිංහල නමක් තියෙන පුද්ගලෙක් ඩොලර් මිලියන 250ක අල්ලසක් අරගෙන මේ වන්දිය ලබා ගැනීමට නවත්තන්න අවශ්‍ය පියවර අරගෙන තියෙනවා කියලා. මේ රටට ලැබෙන තියෙන සම්පත නැති කරන්න යන්නේ කවුද කියන එක රටට හෙලි කරන්න කියලා විදේශාන්තර රාජපක්ෂ මහත්තයලා අපි ඉස්සෙල්ලම කියනවා. අඩු ගානේ එළිය කියන්න බැර නම් ඊට අනිද්දා පාර්ලිමේන්තුව පටන් ගන්නවා. පාර්ලිමේන්තු සභාවකතුලද කියන්නේ. එතකොට එයාට විරුද්ධව නඩු පවරන්න බෑනේ අධිකරණය මේක දන්නවනේ. එතකොට මේ පගාවගත්තු මිනිහාගේ නම කියන්නේ නැතුව ඒක හංගගෙන මං ගිනුම්ගන්කෙත් දන්නවා ඒකත් මං දුන්න කියලා කියලා විතරක් වැඩක් නැහැ. අධිකරණ ඇමතිවරයාම කියනවා විශාල දූෂණයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවායි කියලා. එතකොට මේ ආණ්ඩුවේ අධිකරණ ඇමතිතුමාම කියනවා නම් ඩොලර් මිලියන 250ක් වංචා කරලා තියෙනවායි කියලා. එතකොට පේනවා නේද මේ ආණ්ඩුවේ තරම. අපි ඒකනේ කියන්නේ මේක දූෂිත ආණ්ඩුවක් කියලා. ඔන කොහොමටත් මේ රටේ දැඩි නීති රීති මාලාවක් එක්ක තමයි ඉදිරියේදී ගමන් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක ජනතාවට සහ රටට හානියක් නොවනවා නම් පියල් නිශාන්තගේ අත ඉස්සෙනවා. එහෙම නැතුව නම් පියල් නිශාන්ත ආණ්ඩු පක්ෂයේ හිටියත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ අතවල් නම් ඉස්සෙන්නේ නැහැ. මේ පාස්කු ඉරුදින බෝම්බ ප්‍රහාරයේ පිටිපස්සේ හිටපු අයට දඩුවම් දෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. මෙන්න බලන්න ආරද ජනතාව රැවටුන විදිය. කවුද මේකේ පිටිවස්සේන මහා මූලකාරයා? එදා මම ඒක අහපුවාම මාව රහස් පොලිසියට අරගෙන ගියා. අරගෙන ගිහලා මම ප්‍රශ්න කළා ආ එහෙනම් කවුද මහා මූලකාරයා? මගෙන් අහනවා. මහා මූලකාරයා හොයන එක ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ. පාස්කු ප්‍රහාරය දේශපාලන වාසිය ගත්ත පිරිසමද මේකට සම්බන්ධ පිරිස කියන එක අනාගතයේ විසඳයි. නමුත් මේක යටගැහිම සඳහා තාම බලගත්ු පිරිසක් ක්‍රියාත්මක වුණා කියන එක ශානි අබේසේකර මහත්තයාගේ සිදුවීමෙන් හා ශානි අබේසේකරගෙන් පරිගැනීමට ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග වලින් පැහැදිලි වෙනවා. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත සංශෝධනය කිරීමට යෝජනා කළ තියෙන වෙලාවෙත් ඒක කරන්න එපා කියලා යම්කිසි කණ්ඩායමක් කියනවා. සංශෝධන තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මේ රටේ වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කවදාවත් ඒක වළක්වලා තිබුණේ නැහැ. වෘත්ති අයිතිවාසිකම් නෙවෙයි මේ පනත් තුලින් වැළක්වෙන්නේ කඩාකප්පල්කාරීත්වයට යනවා. දැන් මේ වොයිස් කට් එකක් සමහරවිට ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් හැටියට ගණන් ගන්න පුළුවන්. Facebook එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන එක මේ සියල්ලම සියල්ලම ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා හැටියට අතරිරුපණය කරලා තියෙනවා. මේ වගේ පනත් ගියන එක අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ ලැජ්ජාවක්. 150ක් 75ක් පටහැනි ව්‍යවස්ථා විරෝධී පනත් ගෙනල්ලා අපිට කියනවා නඩු දාන්න කියලා. එහෙනම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඔය ඉන්න ආරක්ෂක ලේකම් ඔය ඉන්න මොකද්ද මාණ්ඩලික ප්‍රධානි ඔය කට්ටියගේ කටේම තිබුණේ වචන 15ක් කතා කරොත් 12ක් ජාතික ආරක්ෂාව. එහෙම කතා කරපෝ රටේ ජනාධිපති මිනිස්සු ගහලා පන්නනකම් ජාතික නෙමෙයි තමන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරගන්න බැරිවුණා. පාසා සහ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට ලැප්ටොප් පරිගණක බෙදාදීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා බත්තරමුල්ලේදී පැවැත්වුණා. ඒ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායකගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි. පාසල් සිසුන්ට සහ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට ලැප්ටොප් පරිගණක බෙදාදීමේ වැඩසටහනක් බත්තර මුල්ලේදී පසුගියදා පැවැත්වුණා. ඒ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායකගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මෙහිදී ලැප්ටොප් පරිගණක එකසිය දහසේක ප්‍රමාණයක් පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා. විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ ධන පරිත්‍යාගෙන් මෙම ලැප්ටොප් පරිගණක ලබා දී තිබෙනවා. අපි ඒ කාලේ බලුවා ඉන්දියාවේ ලොකුම ආදායම් වෙලා තිබුණේ සිනමාව, රේල්වේ, පෝස්ට් ඒ වගේ දේවල්. දැන් ඉන්දියාවේ මූලික ආදායම් වෙලා තියෙන්නේ IT knowledge එක තියෙන, ඒ කියන්නේ Google එකේ පව chairman Indian එක් කෙනෙක්. මට හිතුණා මේ IT knowledge එක අපේ දරුවන්ට වැඩි කරලා හොඳ IT skills තියෙන දරුවන් ඇමරිකාව හය කරයි. ඒකෙන් ප්‍රකෝටි ගාණක් ලංකාවට ගෙන්න පුළුවන්. චීන කීමනක් තියෙනවා. බඩගිනින් ඉන්න කෙනෙක්ට මාළුවෙක් දෙන්න එපා, බිලිපිත්තක් දෙන්න. වගේද. ඉතින් මේ බිලි පිත්තක්. ඒක ලබා ගන්න තියෙන ක්‍රමය තමයි 0.77යි 36යි 24යි 9යි 217. ඒ නම්බරේ තමුන්ගේ සුදුසුකම් දාපුවම ඒගොල්ලන්ට සියලු දෙනාට ලබා දෙනවා. මම ප්‍රසිද්ධිය පොරොන්දු වෙනවා මේ වෙලේ. මාධ්‍ය වේදින් සියලු දෙනාට ලැප්ටොප් ලබා දෙනවා. දෙදහස් විසිතුන රෙඩ්බුල් රයිඩ් මයි වේව්ස පින් තරඟාවලිය අහංගම කබලාන මුහුදු වෙරලේදී පසුකියදා අති උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්වුණා. මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්තුත එක්ව සිටියා. So I'm delighted to see Red Bull for the eighth time having a fantastic event in Sri Lanka at the Kabalana beach and uh, there are more than 25 countries participating and the vibe which shows that Sri Lanka is fully normal and looks so much of enthusiasm with the foreigners. So we're looking forward to seeing Red Bull doing more and more good service like like this because it's an entertainment. It's about taking the Sri Lankan brand to the world. Again, as I said, very delighted to see so much of enthusiasm, so much of support from the locals, and it all helps Sri Lanka. So therefore, I think it's ideally to see more and more events like this happening. I hope Red Bull will do the next event in uh, Arugambe as well, and uh, that's a surfing paradise. Let's see Sri Lanka going on the world map as one of the best surfing destinations. So this is just a start after a long lapse, and I think uh, we're on the right direction. ජපානයේ පළත්පාලන මැතිවරණය අද ආරම්භ වුණා. ජපානයේ සිටින අපජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවේදී කපිල පණ්ඩාර ගෙන එන වාර්තාව දැන්. අද අප්‍රේල් 23 වන දවස ජපානයේ පළාත් පාලන ඡන්ද දවසයි. ටෝකියෝ ඇතුළත ප්‍රාන්ත 47ක පක්ෂ 10ක් මේ සඳහා තරඟ වදිනවා. මුළු රට පුරා තේරී පැත්වීමට නියමිත മന്ത്രിවරුන් ගණන 2570ක්. මේ තුල ටෝකියෝ පමණක් മന്ത്രിවරු 123ක් හොරාපත් ගැනීමට නියමිතයි. ජපානයේ චන්ද ක්‍රියාවලිය දෙස බලනකොට තමන්ගේ නිවසට පැමිණෙන චන්ද පත්‍රිකාව රැගෙන අද දින සියලුම දෙනා චන්ද පොලට යනවා. මේ චන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේදී නීතිය සහ රටේ ජනතාව අතර විශාල විශ්වාසයක් තියෙනවා. මේ පැමිණෙන චන්ද පත්‍රිකාව පමණක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට සෑහීමට පත් වෙනවා. මොකද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඉතාමත්ම ඉහළින් ස්ථාපිත කර ඇති ජපානයේ අයිඩෙන්ටි කාඩ් එකක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී ඉදිරිපත් වන්නේ නැහැ. ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට තමන් සතු ඡන්ද පත්‍රිකාව රැගෙන එන්නේ එහි අහිතකරු බවට නීති නීතිය විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මේ ඡන්ද පත්‍රිකාව පමණක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට හොඳටම ඇති. ඡන්ද ක්‍රියාවලිය තුළ ඡන්දය ඉල්ලන පක්ෂ හා පුද්ගලික පාර්ශවයන් තමන්ගේ ඡන්ද ක්‍රියාවලිය ඊයේ දවසේ අප්‍රේල් මාසේ 22 වන දින රාත්‍රී 8 වනකොට සියල්ල නිමා කළ යුතුයි. කිසිදු පක්ෂයකට දෝෂාරෝපණ ඉදිරිපත් කරමින් තමන්ගේ ජයග්‍රහණය සැපරීම සපුරා තහනම්. ජපානය තුල ජයග්‍රහණය කළ අයට තමන්ට ඡන්දය දුන්න අයට ස්තුතිවන්ත වෙමින් බඩු බාණ්ඩ බෙදාහැරීම සම්පූර්ණ තහනම් කරලා තියෙනවා. ජපානය තුළ ඡන්ද ප්‍රතිශතය සාමාන්‍යයෙන් 140ක් ලෙස නිගමනය කරනවා. අද දවස මේ වන විට තවම ඒ ප්‍රතිශතයට ළඟා වී නැති බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ සමගින් රාත්‍රී පුවත් විකාශය අවසන් වෙනවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘති නැරඹීමට ඉහත බටන එක කලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.